Орим төргийн эрхэм үзэгчтэй өнөөдрийнхөө онцлог зочноор бид улсын их хурлын гишүүн Ёсцон байнгын орон дарга Батөмрийг урьлаа. За энэ 7 хоногт ёсцон талаарх төрийн албаа гэрт ёсцон талаар хууль батлагдлаа. За өнөөний нийгэмд мэдээж эдийн засаг, нийгмийн тулгамдсан олон асуудал байна. Гэхдээ төрд ажиллаж байгаа хүмүүсийн ёс зүйг яаж ирэмбилж, ямар ёс суртахууны хим хэмжээг энэ хуулиар баталгаажуулж, албан ёсоор оруулж өгөө. Монгол улс 1992 онд зах зээлийн эдийн засгийн харилцаанд шилжиж бүх юм одоо өрөөлөл социализм үед бий болсон тэр бүх зүйл ол орхигдсон. За энэ орхигдсон асуудлын нэг нь бол ёсны асуудал байна. Өнгөрсөн хугацаанд бид ёсны асуудлаар нэг ч асуудал ярьж байгаагүй. Яг хөө зүгээр байгууллагын ёсны дүрм хөрөм гэдэг янз бүрийн байсан. Ер нь бүх үйл ажиллагаа бол бүгд ёс зүй шаардж байдаг. За энд бол юу гэхээр хамгийн түрүү бол эхлээд бид ярьж хагаад шатыг дээрээс нь цэвэрлдэг гэдэг шиг Монголын төрөө албаны албаны одоо ёс зүйг хуульчилж өгье. Төрөө албан хаагч ямар ёс зүйтэй байхыг энийг хуульчилж өгье. Энэ маань ингээд цаашаага бусад салбар, бусад одоо олон нийтийн байгууллагуудад одоо тийм үлгэрч явуулах хэрэгтэй гэдэг утгаар төрөө албан хаагчийн ёс зүйн тухай хуулийг сая да бид нар. Хуульчлаад өгөн гэхээр ёс зүй алдагдсан тохиолдолд хариуцлагын асуудал тооцогдохоос өөр аргагүй болох юм тийм үү? За тохиолдол. За энд бол гол энэ ёс зүйн хуулийн гол онцлог нь бол юу байна гэхээр хамгийн гол нь ёс зүйн хэм хэмжээг ёс зүйн зарчмуудыг ингэж тодорхойлж өгч байгаа. За ийм зарчимтай байна, ийм хэм хэмжээтэй байна. За тэгээд тэрийг тодорхойлоос гадна ёс зүйн зөрчлөөс урдсан сэргийлэх тэр үйл ажиллагаа соён гэгээр үйл ажиллагааг бас гүйчилж өгч байгаа. За дараа нь бол юу гэхлээр зэрэг мэдээж өрөмжөөс оож байгаа ёс зүйн хариуцлага алдсан, ёс зүйн удаа дүрм зөрчсөн. За ийм хүмүүст ямар хариуцлага хүлээлгэхгүй гэдэг гүйчилж өгсөн. Тухайл бол одоо юу гэхээр өөртөө сануулна. Хамт олонны одоо өмнө өөрийнхөө бурууг хүлээж уучлахгүй. За тэгээд өөрөө бий чадахгүй одоо энэ төрөл албан бий ажиллаж чадахгүй бол саналаараа одоо халахдах Үнэхээр олон удаа одоо энэ зөрчлийг гаргаад байх юм бол төрийн албаныхаа хуулийн дагуу одоо төрийн албанаас чөлөөлөгдөх хүртэл юм арга хэмжээ авахар гэж үйлчилж өгсөн. За яг энэ хуулиараа бол төрийн албанаас хүний халн нэгэн нэгнээс нь бол байхгүй. Төрийн албаныхаа хуулийг баримталж ажиллана л гэсэн юм зүйлийг байж. Төрийн албаны хуультай нэг харьцуулж үзэл та. Сайхан шүүр ажиллагаагаар ингээд газар газар маш олон халагдаад байгаа харагдаж байна шүү дээ. Анханасаа төрд ингэж шалгалт өгөөгүй анханасаа энэ босхын тоог хүмүүсийг авах ёсгүй байсан тийм үү? За энэ энэ юутай холбоотой гэхээр энэ ихэнх нь бол энэ ковидын хуультай холбоотой. Ковидын хуульд бол хоёр одоо эрхийн засгийн газар өгсөн шүү дээ. Эхнийх нь бол юу гэхээр нийт батлагдсан төсөв дотор багтаагаад одоо гүйл хооронд нь гүйлгэж өөрөөр хэлбэл их хурлаар одоо орохгүйгээр засгийн газар ирэх өгч чинь. Урхан их урал өрөх ирэх өгч чинь гэсэн. Энд хоёр дахь нь бол юу гэхээр төрийн албаны хуульд заасан шалгууруудыг харгалзахгүйгээр томилгоо хийх эрхийг өгсөн. За энэ хүрээнд бол 1600 орчим хүн нэг одоо тэр э, шалгуургүйгээр томилсон гэсэн ийм тоо гарсан байдаг. За энэ нэг хэсэг нь байна. Нөгөө хэсэг нь бол юу гэхээр төрийн албанд бол бас байгууллагууд өөрийнхөө үзмжээр авчихсан ийм засуудууд гарсан. За энийг засах гэл одоо шүүр ажиллагаа гэл юм явж байна л да. За хууль хязгаар сэргийлэх үү? Төрийн албан. За хууль бол төрийн мэдээлэл сэтгүүлд хэвлэгдснээс хойш тэр тодорхой хугацаа байна шүү дээ 14 хоног яг хугацаа. Хүчин төгөлдөр болно. Хүчин төгөлдөр болно. За ямар хүлээлт байна үр дүн талаас? За энэ дээр бол юу гэхээр энэ одоо ёсцон хороо гэж байгуулах. Энэ хороо маань төрийн албаны зөвлөл дээр байна энд ямар нэгэн одоо тийм нэмэгдэл оронтоо байхгүй. Төрийн албаны зөвлөлийн орон тооны 5 гишүүн байгаа. Энэ 5 гишүүн дээр нэмэгдээд орон тооны өс 4 гишүүн байгаа. Энд бол ямар нэгэн цалин байхгүй зүгээр урамшуул юм байгаа. За тэгээд дид хороонууд байна. Төрийн бүх албан байгууллагуудад дид хор, орон тооны ус дид хороонууд байна. Тэндээсээ бол төр тодорхой хэмжээний одоо ажиллаж байсан ажлын туршлагатай 3-аас 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй дэд хороо байгаад за энийг бол юу гэхээр дотроосоо дэд хорооныхаа даргаыг дамжилдаг. За тухайн байгууллагуудаар одоо ёс зүйн зөрчлийг одоо өөрөөр арилгах, ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, ёс зүйн хуулиудыг хэрэгжүүлж ажиллах энэ ажлыг бол хийн. За энэ бол юу гэхээр ёс зүйн хороондоо одоо эрүүл төрийн албаны зөвлөлийн дэргэд байгаа дээр ёс зүйн хороондоо одоо захирагдаж ажиллах юм байх. За засгийн газрын дэргэд болвол орчоогоор ажиллана. За энэ бол юу гэвэл засгийн газар томилогддог албан тушаалтнуудын одоо ёс зүйтэй холбоотой асуудлыг авч хэлцдэг. Ингэж хуульчилж өгсөн байна. За тавр эдийн засгийн мэрэгчлэн. За хамгийн сүүлд ажиллаж байхад энэ нүүрсийг биржээр арилж алах хуулийн төсөл дээр ажилласан юм байна. Яагаад уурхаан амн дээр 60 доллар гэж жагаад ил тод арилжингуй шууд 160 180 доллар л өнөрснөө өсчвөө. Энэ талд эдийн засаг байсан уу? Эсвэл энд хувир луйлдаан байсан. Хуйлдаанд луур байсан уу? За янз янз юм байна. Давлгаатай холбоотой асуудлууд бай, нийгэмд болж байгаа асуудлыг бол өөрөө мэдж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Үзэгч мэдж байгаа. Улгаатай холбоотой асуудал бай, хуулийг говьлсан асуудлууд бол байж байгаа. За аман дээрээс нь 60 доллар худалдаг. За офтек гэрээнүүд гэж одоо байгуулсан шүү дээ. 11 гэрээ байгаа. Энэ гэрээнүүдийг бол зарим гэрээнүүдийг 60 доллароос дахиад одоо 13 доллараар бууруулад ингээд ийцэн гэрээнүүд ч байгаа. Тэгээд өөрөөр хэлбэл Монголоос гарч байгаа энэ нөхцөл өнгөчсөн. За энийг бол юу гэхээр энэ улсын хурлаас одоо уулуурхаан биржийн хуулийг баталж гаргасан. За энэ хуулийн хүрээнд бид нар ажиллаад За 7 сарын 1-ээс эхлэх хэрэгжинэ. А тэгтээ бол засгийн газраас нэг тийм журам гаргаж аваад хөрөнгөний бэржтээр ажиллаулаа эхэллээ. За ингээд одоо эхний цаг бид нар зогсон. За ингээд зогт бол нүүрсийг одоо өөрөөр хэлбэл когч нөөс бол андараас 60 доллар байсан бол 187 доллар болж 3 дахин өсөж байгаа. А дараагийн 3 хоногийн дараагаар эрчим хүчний нөөс аман дээрээс нь 9.5 доллар боллоо. Эцэг хүчний нөөц бүр хаягдлахгүй байсан шүү. Хаягдл одоо ч хатгашаа гаргадгүй тий. Тэр нөөсийг бол юу гэхээр 9.5 доллар худалдаг байсныг 73 доллар болж өсч байгаа. 7 тамаас. Тэгэхээр хэлэх үг алга байна да энэ. Тэгэхээр бол ямар хэмжээний далд эдийн засаг байсан нь бол харагдаж байгаа байхгүй. Тэр Монгол улсын эдийн засгийн хэмжээтэй. Одоо өнөөдөр ч Монгол улсын 22 оны байдлаар ингээд Монгол Улсын эдийн засгийн 48 их найт өргөжтэй тийм үү. Тэнтэй тэнцэх хэмжээний 70 эдийн засаг байна гэж яриад байгаа нь бол үнний хувьтай байгаа байхгүй. Маш их хэмжээний 70 эдийн засаг байна. Ялангуяа одоо уул уурхайн салбарт бол их байна. Лиценз тойрсон асуудлууд бол байгаа алтны ядаа салбарт одоо ингээд байж байна. Одоо зөвхөн нүүрс экспортын ийм үн цэнтэй Нүүрс бол бас алт бусад уулуурхай металлыг бодвол үн харьцангуй юмд гэж бодоод 60 доллараар зардаг гэсэн. Энд дээр ийм гурван нугларсан орлого нэмэгдэж байгаа юм чинь. Жишээлбэл э, банкнууд банкуудыг сая хууль гаргаж агаад тодорхой 10%, 5% бага байсан ч гэсэн олон нийтийн хяналттай listed компани болголоо шүү дээ. Нээлттэй компани. Уулуурхай дээр ийм хууль эрх зүйн орчин байж болох уу? За чухал асуудал асуулаад яг Монголын одоо банкны салбар шин өргөл нийт гүйлгээний 85 орчим хувь гурван эзэнтэй гурван банкндар байсан. За энийг бол бид нар би бас ажлын хэсэг нахалж ажилласан л да. Тэгээд энэ одоо системийн нөлөө өгөхий таван банкийг хувьцаат компани болгоё гэдэг. За дөрвөн банк нь бол одоо ямар ч нэгэн байдлаар хөдөлгөөнд орсон. Хамгийн сүүлд Хас банк одоо зөвшөөрөл аваад ингээд эх 7 хоногаас ажил эхлэх баг. За худалдаа хөгжлийн банкны хүлээгч. За энэ ахсжилт багтаагаад энэ ажил эхлэх ёстой. За энд бол их үрдүн гарч байгаа. Одоо тухайлбал голомт банк гэтэл одоо 14 5 мянган хувьцаа эзэмшигчтэй болж байгаа. 20 гаруй мянган хувьцаа эзэмшигчтэй болж байгаа. За хаан банкны хувьцаа бол одоо ингээд арилжаалагтад явж байна. Бас одоо хүлээлтээс бол өндөр хөвтэй явж байгаа. А энтэй адилхан одоо уул уурхайн компаниудыг одоо listed компани болох энэ чиглэлийн ажлыг бид санаа ажиллаж хийнэ гэж байна. Ер нь Монголын одоо ерөнхийдөө үндсэн хуулийн 6-гийн 2 заасан байж газар дорох баялаг бол Монголын ард түмний мэдлэл байна гэх. Гэтэл тэрийг эзэмшиж байгаа нь нэг айл өрх эсвэл хувь нийлүүлсэн 5 3% бүх баялагын маань зөөгөөд тэгээд тэрэн дотроо бас ил тод шилэн биш 30 гаруй жил ажиллаад явлаа. Бид нар энэ байдалд цэг тавих цаг болжээ тийм үү? Тийм. Тэгэхээр нэг уурхай эзэмшиж байгаа хүний хувьд бол тэр нүүрсийг бол 60 доллараар худалдахад бол тухайн одоо хүн тухайн гэрүүлд бол хангалттай. А гэтэл энэ чинь Монголын ард түмний баялаг өршөөмэй хүртэх ёстой Монголын ард түмэн. Энэ утгаараа бол юу гэхлээр зэрэг бүх одоо хийж байгаа үйл ажиллагаа ил тод байх хэвээр нэгдүгээр. А хоёрдугаарт бол энэ юу гэхээр хөрөнгөний бэртээр бүртгэлтэй байх хэвээр. Хувьцаа нэрлж ялгддаг. А тэр хэмжээгээр ил тод болдог. Шилэн томлог байх. За тэгээд гаргаж байгаа бүтээгдэхүүнээ бол дэлхийн зах зээл өгнө. За бүс нутгийн зах зээлийн өнгөрөх худалдаа тэр хэмжээгээр одоо тэр амнот гэдэг одоо баялагын хураамж байгаа шүү дээ ард өндгөрддөг. За тэр нь бол одоо жишгээрээ одоо авах хэвээр. За тэгээд тэр аж ахуйн нэгжийн урлагийн албан татвар бүх зүйлүүд одоо ном журмаараа явах хэвээр. Бид чинь одоо ингээд баялагаа одоо нэг хэсгийг ингээд одоо хувийн хөвчлөлт өгчлөө шүү дээ. Тэгэхээр энэ баялагын ээжэд ард хүн бол юу гэхээр зэрэг татвараа одоо бид нар авах хэвээр. Ийм учраас татварын алгаа хэрэгжүүл. Татварын хууль тогтоомжийг боловсруулах болгох. Энэ чиглэл одоо их ажиллах шаардлагатай Эрдэнэс таван <coughs> толгоогоо бид ягаад хамгийн түрүүнд листэд болохгүй. Одоо ингээд энэ нүүрс чи эрдэнэс таван толгоо олборлж байгаа нүүрс. Компани өөрөө шилэн болох хэвээр. Шилэн байгаа зогсохгүй яг нээлттэй олон нийтийн өмчлөлттэй болох хэвээр. <coughs> Хувьцааг нь ингээ яхаа ерөөхдөө нэг 1072 хувьцаа гэдээ бид нар 10 гаруй жил нэг иймэрхүү байдлаар олигтоош ногдлаа шиг хүртсэнгүү ингээ байж байгаа штеп. Тэгэхээр та эдийн засгч хүн, хууль тогтоогч хүн энэ эрдэнэс таван толгоог нээлттэй болгох дээр хууль эрх зүйн орчин дээр юу гацаагаад идэгийг хэлж байна. За яг уу ямар ч байсан сая нэг бет гээд бүр их төлөөлөгч томлоо. Сая одоо хугацааг нь бас нэг сонгоод энэ дуустал сонгочлаа шүү дээ тийм ээ. За тэгээд энэ ажил зөвхөн одоо ингээд эхэлж байна. Насар их одоо өөрчлөлтүүд гарч байгаа. Энэ компани одоо э, нийгэмд гүйцэтгэж байгаа өөрөө улсын төсөвт оруулж байгаа орлого бол олон дахин нэмэгдэж байгаа. Ил тод болж байгаа. За урд нь бол одоо байгуулагдсан олон гэрээнүүдийг ил болгож байгаа, ашигтай болгож байгаа, ашиггүй байгуулагдсан гэрээнүүдийг цуцлах юм арга хэмжээнүүд авч байгаа. За энэ <clears throat> арга хэмжээнүүдийг авсны үндэснээр энэ он дотор багтааж одоо бид нар битглийн хангаж тодорхой хувьцааг нь олон нийт санал болгох, листед компани болгох энэ бэлтгэл ажлууд бол удаан хийгдэнэ. За нөгөө талаас нь хоёлаа үргэлжлүүлээ яриа. Топ 100 аж ахуй нэгж байдаг. Та бас гал ерхий газрын дараагаар ажиллажсэн тийм үү. Тэгэхээр ингээд татвар төлдөг үзүүлэлтээрээ топ 100 орчлоо. Энэ компаниуд бас ардаа 1 2 3 үний хувийн яг хувийн өмчийн асуудал мэт боловч одоо гадны Япон, Солонгос, Америкийн том бүх компаниуд дандаа олон нийтэд хувьцаагаа толилуулсан бас шилэн ил тод компаниуд байдаг тийм үү. Ийм жишг хандлага манад ер нь ядаж э, хандлагын хувьд бол ийм ирээдүй манад харагдчихэв. За тэгэхээр бол нэг хэсэг одоо хүмүүс татвар цогтдаг юм байлаа. Одоо ингээд ил тод шилнэ одоо бүх юм шүлжээ. Дижитал одоо ирвэд амьдарч байгаа. Тэр татвараас муу цогтно гэдэг асуулт одоо бол байхгүй. Тэм учраас бол ерөөсөө энэ том компаниудын хандлага бол юу гэхээр олон нийтэм бол энэ их ач тустай шүү дээ. Олон нийтэм болно гэдэг чинь бол юу гэхээр зүгээр хамгийн наад захын жишээ гэтэл одоо эргэлтийн хөрөнгө юм гэдэг. Тийм ээ. Одоо 10 тэрбум төгрөгийн хувьцаа гаргалаа тэр хэмжээгээр эргэлтийн хөрөнгө юм тэр хэмжээгээр бизнес өвөр ашигнэ юм гэдэг. Тэр хэмжээгээр одоо юу гэхээр ил тод улам гүнийг хамарсан ийм одоо компани болно. За энэний жишгүүд бол гарч ийн л да. Над би одоо над байж байгаа мэдээлэл нэлээ олон компаниуд одоо бид нар хувьцаа гарна яг. Хамгийн сүүлд газар шим гэдэг компани гаргалаа шүү дээ. Маш сайн одоо арилж ялагдсан. Хүмүүс их сайн авч байгаа. Тийм учраас томоохон компани. Ер нь хувийн компаниудыг шийд заавал лист компани болох шах тийм бас боломжгүй л дээ тэр компани өөрөө одоо өмчийн эзэд өөрснөө шийд. Гэхдээ хэрэгцээ хувьд бид нар жишээлбэл төчнөө тэдээс дээш борлуулалттай тим юм гэсэн ийм шаардлага шахалт тавьж болох уу? Болохгүй юу? Яг яг одоо яг одоогийн байж байгаа үйл хэрэгцээ орчноор тийм шаардлага тавих боломж бол байхгүй. А баялаг эзэмшиж байгаа компани нэг бол одоо листэд компани болоо гэдэг шаардлагыг бол тавьж байна. Ягаад тэгэхээр тэр баялаг бол арт түмний мэдлэл. Нийтийн өмч. Нийтийн өмч. Тэр утгаар нь тийм одоо шагналуудыг тийм одоо эргэцэн орчин болов би бүрдүүлж болно гэж үзэж байгаа. За та бас би бас эдийн засгийг сонирхдаг сэтгүүлч хэв тасмар санагдаад. Далд эдийн засаг гээл ном бичээдсэн. Тухайн үед уншижсэн. Тэгээ одоо ингээд тэр номыг уншиж явах үед бол нөгөө нэг өвшөөлийн хувь татвар нэг нэг удаа хоёр удаа өвшилсэн шүү дээ Монголоос. За та нар хоёр тайлангаа үннээр мэдүүлээ. Далд орлогоо ил болгоо. Иннээс хойш шилэн яваа гэдэг. За энэ нөхцөл байдал сайжрахгүй гадах юм. Уг шалтгааны та юу гэж бодож байна? За яг хөтэ Монгол улс одоо ингээд зах зээлийн эдийн засаг шилжээд 32 жил болж байгаа мөртлөө зах зээлийн эдийн засагт өнөөдөр бүрэн шилж чадаагүй. Яагаад? Одоо өөрөөр хэлбэл одоо энэ чинь бас нэлээд тийм хугацаа шаарддаг ажил юм байна. За тэгээд өнөөдөр бол юу гэхээр энэ 30 жилийн хугацаанд бол бид их л юм үзлээ шүү дээ одоо тийм ээ. Одоо далд эдийн засгийн хэмжээ бол одоо Монгол Улсын ерөнхий сайдын хэлцүү байгаа шүү дээ. Одоо Монгол Улсын эдийн засгтаа тэнцүү хэмжээ байна гэж. За миний хийж би бас эрдэмтэн хүний өсөлт бол далд эдийн засг бол Монгол Улсын эдийн засгтаа тэнцүү хэмжээнд байгаа. За тэгээд энэ шилжилтийн тодорхой үеүүдийг одоо ингээд явж байна. За ингээд далд эдийн засаг маань бол тодорхой одоо цугларсан мөнгө маань тодорхой тийм э, салбаруудад одоо өнөөдөр бас орж ийн л да. Аа За тэгээд яг зүгээр нөгөө 70 эдийн засгийн нэг чинь 70 эдийн засгаар болсон бий болсон мөнгийг одоо хэрэгэлтэнд өргөлвөл хууль бусаар олсон мөнгийг хууль ёсны хэрэгэлтэнд оруулах мөнгө угаах гэж. Тэгэхээр мөнгө угаах үйл ажиллагаа бол одоо явагч нь явагчлаа эргэцэн орчныг хязгаарлаж болтго юм уу? За яг ер нь хязгаарлалтууд хийгдэж бай, шилэн болж бай. Одоо татварын дээр баланс авдаг тэр юмнууд одоо байж байна. И тайлангууд одоо гаргаж байгаа. И баримтууд одоо авдаг болсон. А манай энэ нэмэгдсэн өртгийн албан татварын одоо үйлчлэл бол их сайн одоо явж байгаа шүү дээ тийм ээ. Одоо үндсэндээ тэргүүлгээний бараг үндсэндээ 70 орчим хувь нь бол хянагддаг болж байгаа. Тодорхой хэмжээгээр бол ингээ багасж байгаа. А ямар юунуудаар одоо өөрөөр ямар салбарт байна гэхээр а одоо өөрөөр хэлбэл уулуурхаан салбарт их байна. Уулуурхаан салбарт байна. Тэгээ энийг бол багсах чиглэлд бол бид нар ажиллах ёстой. Тэр гарч байгаа үнээсээ доогуур нь экспортод гаргадаг. А тэр орлого нь бол хэлийн цаана одоо хуваагддаг байдаг зөндөө юмуд байж байгаа шүү дээ. Энийг одоо ингээд энэ бирж хуулийн дээр гараад багсах чиглэл байна. Гэтэ гүйцэд багсах чадахгүй байна. Энийг одоо багсахын төлөө ажиллах хэрэгтэй. Энэ бол шууд одоо ингээд Монгол улсын хөгжилтэй холбоотой. Төсөвд одоо орох мөнгөтэй холбоотой. Одоо бид нар чинь бол юу гэхээр төсөв орлоготой орлого сайтай байж ийж салин нэм бүтээн байгуулалтуудаа хийн штэ тийм ээ. Тэгээ ийм учиртай юм аа. Тэгээд одоо энэ тодорхой хэцүүд гарч байгаа. Түрүү хоёлаа нүүрсний үнэл 3 дахин нэмэгдсэн чинь төсөө орлого талдаа энэ жил их гэгээлэг оны эцсээр үр дүн гарах гэдэг. Тийм үү? Тотгоно гэж яриад байна. Төрийн албаагчдын цалин нэмнэ гэж ярьж байна. Тэгэхээр та улсын хурлын гишүүний санхүү эдийн засгийн мэдлэгтэй хүний хувьд энэ дээр ер нь нэг мэдээлэл хуваалцвал. За яг ер нь бол тэр цалин тэтгэврийн нэмэгтний хоёр асуудлыг л одоо гол зан гаргасан юм л да. Нэгдүгээрт нь бол юу гэхээр орлого нэмэгдэх хэвээр эдийн засгт хийх хэвээр. За энэ бол орлого нэмэгдэж, дэлж, эхний дөрвөн сарын байдлаар Монгол улсын эдийн юу төсөвт орж байгаа мөнгө өнгөрсөн оны мөн ихтэй авцах 40-50-аад хуваар нэмэгдсэн. 45% нь давуулан бэлтээ. Нэмэгдэж явж байгаа. Өнгөрсөн жилийн мөн ихтэй харьцуулахад. За ингээд цаашдаа бол одоо бас энэ хэмжээгээр ингээд үргэлжлэх юм бол бас төсвийн орлого нэмэгдэх боломжтой. За энэ утгаараа ингээд цалин дэвтэх нэмэгдэх бас тодорхой хэмжээний нөхцөл бүрдэж байгаа. Нөгөө талаараа бол бүтээн хэмжээ гэдэг юм байна. Тэгвэл Монгол улсын нийт одоо эдийн засгийн хэмжээг хуваахаар одоо оролцоо тооцоогоо шүү дээ. Бүтээн хэмж гэдэг юм гардаг. Монгол улсын одоо бүтээн хэмжээрээс нэмэгдэх. Бүтээн хэмж нэмэгдэхгүй болохоор цалин тэтгэр нэмэгдэх төвөгтэй бол. Энийг яаж нэмэх вэ? Бүтээн хэмжээг бол нэмэхийн тулд их олон аргууд байна тийм ээ. Шинжлэх ухааны технологийн дэвшлүүдийг ашиглах. Одоо энэ орчин үеийн бизнесийн хэлбэрүүдийг одоо нэмэгдүүлэх. За эдийн засгаа тэлэх Тэгээд тий ажлын байр энэ тэрийг яг нэмэгдүүлэн тэгээд дээрэс нь энэ ашигт малтмуул энэ гаргаж байгаа экспорт нь гаргаж байгаа борлуулж экспорт нь гаргаж байгаа бүтээгдэхүүнийхээ дэлхийн зах зээл мөнд өргөж худалдах. За тэгээд дээрэс нь бол юу гэхээр дээвэр логистикийн асуудлуудыг хамдруулах. Энэ олон асуудлыг одоо шийдсэн үндсэн дээр бол юу гэхээр орлого нэмэгдэнэ тэр хэмжээгээр бол юу гэхлээр зэрэг бүтээн нэмэгдэх ёстой. За баярлалаа бидний ярилцсаг өндөрлөө. Өнөөдрийн онцлог зочноор улсын хурлын гишүүн Ясцун Байнгын орон дарга Батмөр оролцлоо.